seara asta vreau să-ți improvizez despre a dărui. Uh, mulțumesc Mirela pentru verb. Am îmbrăcat în, uh, în crăciuneasă și mm, sper că îți place de mine și uh, m-am gândit să-ți dăruiesc un sentiment de speranță. Cred că atunci când primim un cadou, de fapt nu primim acel cadou, acea chestie materială, primim de fapt speranța uh, viitor cadou, primim o, o vibrație uh, surpriză. Nu știu, cred că asta înseamnă a dărui. A dărui înseamnă a da cuiva o speranță cât de mică sau cât de mare. Și speranța mea pentru tine este că, indiferent cât îți este de greu, să crezi în magie. Altfel, nu are strălucire viața asta. Pentru tine ce înseamnă a dărui? Ciao!